välkommen till Naturliv. Idag tänkte jag och mamma eh, eh, ut och göra mat. Och sen tänkte hon öppna det här paketet åt oss, eller mig och er. Så ja, eh, vi syns där ute. Sen lovade jag ju er att jag skulle visa packningen för en tältnatt. Nu har vi dock så kallt i Norrbotten om nätterna så jag kommer inte tälta än. Men jag lovar, det kommer. Men det här avsnittet kommer före. Så vi ses där ute. Hej, det är jag igen. Jag tänkte bara, jag är jättetaggad. Är ni taggad, då kan ni faktiskt prenumerera. Då hade ni varit jättesnälla och kommentera. Och vi ska till Långfors nu. Så vi ses där! Fisk. Ja. Det kan det nog vara. Nu ska vi gå ner och se om vi ser några svanar. Skåterspår. Måste man åka över med båt? Nej, du går på sidan här. Går man på den? Man går på sidan och så går man över där. Eller kommer in med båt från andra hållet. Så vad ska vi göra nu då Benjamin? Gud, nej, mat. Vad sa du? ska vi... hoppar ner i vattnet och badar. Ska vi göra mat? Då går vi och hämtar bilen och så får jag göra käk. Men jag vill bada. Det går inte. Tyvärr så fick vi inte se någon fågel. Det är nog lite för sent. De har nog hunnit flyga vidare. Så vi tar och eh, går till bilen och så ska vi fara någonstans där vi kan stå och göra mat. Och där var det någon som druttade. Sådär, nu har vi stannat på ett ställe och eh, tänkte göra lite käk. Så den här killen ska få göra sin egen lunch nu. Så vi kör igång, eller hur? Mm. Då ska vi se. Här har vi då Benjamins köttfärs och spaghetti. Och han behöver vatten till det. Nice. Nice. Bye. Så här har du din. Då kan du ta kniven och öppna upp här. Du skär här Benjamin. Du börjar trycka in kniven där och skär av. Då måste du hålla den armen precis. Och så skär du utåt. Så, klart. Du behöver inga mer hål. Ska vi göra ditt? Ja. Lägger vi vatten. Så man tar man trasor. Och så tar du och häller ner. Nej, du ska ner. Häll ner maten i, i den här. Så här, vänta. Vill du kanske bara halva eller vill du ha hela? Nej, riktigt. Lukta på maten Benjamin. Nu kommer det. Oh! Luktar det gott? Ja. Vad tror vi att det är? Eh, hon... Har du inga plast på någon sida där du ser att du kan öppna lättare? Där till exempel. Mm. Vad är det för något? Jag vet inte men det ser ut som en stol. Jag tror att det är det. Vad är det här? Det är inte en stol. Nej. Men jag gör, jag gör. Den får man. vi så här. Det är en liggmadrass! Visst! Han tror det är en liggmadrass. Den här är så... Vänta. Nej men, vad gör du? <laughs> jag trodde att man kunde blåsa in den. Oj. Om jag säger att det är ett bord, vad säger du då? Ett bord. Ett bord. Jag visste det. Ja, men ni säger Nej, nu är bra. Ett bord. Stol och bord. Kanonbra. Och likadan färg också. Jajamän. Så nu har jag ett campingbord när jag är ute och tältar. Mm. Oh. Var det godare? Mm. 10 av 10. 10 av 10, vad bra. Skönt att få komma ut. Synd bara att vi inte har fått se några fåglar. Däremot, vad har kommit Benjamin? Fjärilar. Fjärilar, vi har sett jättemycket fjärilar. Gott! Känner ni hur gott det luktar här? Nej, men eh, ja. Det kom någon och gick. Sådär, nu har vi ätit klart. Det är en annan och fotograferar här borta. Men vem bryr sig? Det måste de ju få göra. Sverige är ett fritt land. Så nu ska vi packa ihop och gå och fota och filma lite. Så vi säger ha det bäst så länge och tack för att du har tittat på denna knasiga video. <laughs> Eller hur? ja. Hej då! Hej då!